La, la, amistad y todo lo relacionado con amor y todo lo que se habla por ahí se, requiere de un esfuerzo máximo. No es así, amar no es fácil. de acuerdo nos ponemos. Eh, con sentimiento, compadre. <laughs> Ese se llama señora. Ese vallenato. Vallejarto se llama porque cansa. <laughs> una comedia la ¿Cuándo se acaba el este hijo de puta disco? Se acaba ya. Sí, las piernas ya son bombas. Eh, ahí salió un metro de Dura como este. media hora, huevón, todo es lo mismo. ¿Yo yo qué saqué a bailar este? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá? ¿Cómo? ¿Hace cuánto fue la última vez que viste a tu mamá? Como siete años pero así pues de, frente, ¿no? Yo eh, hablo con ella por el Messenger